в этом мире много ссор Я создал дискуссию для их мозгов Я люблю ценить и уважать А меня набить и посылать Что у нас в этом мире много ссор Я создал дискуссию для их мозгов oh, Я люблю счастье это горе, а горе это счастье Всплески всех эмоций, просто для показа Не вижу я смысла править над всем миром Каждый в своих мыслях держит позиции Что, что, что, что, что У нас в этом мире много уважать, а меня на набите посылать. Что у нас в этом мире много ссор, я создал дискуссию для их мозгов. Я люблю ценить и уважать. Daniel Arcani. Arcani.